اذا هذا ماشي قانون التحرش الجنسي قانون العنف قانون لحمايه النساء من العنف في الفضاء العام والفضاء الخاص والتحرش الجنسي هو جرير في بعض الفصول اللي يتجرم التحرش الجنسي آه، التحرش الجنسي في الاماكن العموميه بما فيهم الشارع كان هذا القانون هذه آه، تسمى بقانون التحرش الجنسي لان هذه الاضافه اللي جاب اللي جا بها هي ان التحرش الجنسي كان في القانون الجنائي آه، مجرم في اماكن العمل اليوم اصبح مجربا في في الشارع وحنا تنعرفوا بان ظاهره التحرش الجنسي وظاهره الاغتصاب انها من الظواهر اللي ولات متفشيه في المجتمع المغربي أن الفضاء العام أصبح فضاء ذكوري بأن الرجال تعتبروا هذاك الفضاء هو الفضاء ديالهم وبأنه ماشي فضاء ديال النساء ولا تصعب على النساء أنهم يتحركوا بحرية في الفضاء العمومي إذا هذه الظاهرة وتفشيها في المجتمع المغربي جعلت أن المشرع وهو يصدر قانون لحماية النساء من العنف أنه يفكر في محاربة هذه الظاهرة بالتجريم ديالها العقوبات هي تتراوح ما بين شهرين الى خمس سنوات حسب الظروف حسب الممارس التحرش اذا كان من الاصول من اقارب كاين شيء جديد واللي هو مهم هو ديال التحرش عبر الوسائل الالكترونيه وعبر ال social media وعبر هذا اذا هادو كلهم من, من الاشياء الايجابيه اللي جا بهم القانون العنف ولو انني تنتحفظ دائما في كلمه قانون آه، قانون قانون لانه هو لا يسمى الى الى قانون لان ما تتوفرش فيه الشروط آه، والمعايير الدوليه ديال القانون بمعنى كلمه القانون هو متمم هي مقتضيات متممه ومغيره للقانون الجنائي آه، الاغتصاب العقوبه في القانون الجنائي قبل ما يكون القانون كانت تصل الى 30 سنه هذا ما منعش بان الاغتصاب متفشي في المجتمع المغربي وان هذه الظاهره حنا تنشوفوها غادا وتتزايد اذا العقوبات وما يؤخذ على هذا القانون هو انه جاء آه، اكثر منه جذري آه، اكثر جذري من حمائي ووقائي لان هذه الظاهره خصها اولا وقايه والحمايه وان شنو اللي اللي وجدات هاد الدوله اللي دارت هاد القانون لمواكبه هاد هاد هاد القانون اولا آه، حنا تنعرفوا بان في القانون الجنائي اللي كان ما تيسعفناش دائما والمشكل اللي كان مطروح عندنا هو مشكل مشكل وسائل الاثبات اليوم كيفاش غادي نثبتوا هذا التحرش في, في الشارع العمومي ثانيا كاين المشكل ديال ان الفصل تيقول كل من امعنا كل من امعنا إذا كيف ستترجم كلمة أمعانة من طرف القاضي الممارس واش أمعانة هي أنهم مره وجوج وثلاثة عاد كنعتبروها جريمة واش بمجرد إذا تبقى التطبيق هو حنا تنقولوا على كل شيء هو بداية آه، لازم ناخذ الايجابيات ماشي غير السلبيات من الشيء هذا هو بدايه ولكن اليوم الدور ديال المجتمع المدني الدور ديال الممارسين بما فيهم القضاة بما فيهم المحامون في التفعيل وتطبيق هذا القانون التطبيق السليم لان نشوفوا مرونه في في في الاثباتات نحاولوا نشوفوا وسائل الاثبات اللي هي وسائل حديثه اللي تتمشى مع الظاهره اننا العقوبات وحدها غير كافيه هذا النقاش آه، الى جينا نقول نرجعوا النقاش ديالو هو بدا نقاشه في اكثر من 10 سنوات لان احنا كنا ترافعوا من اجل قانون يحمي النساء في الفضاء العام والخاص في الجمعيات النسائيه في المرافعه دينا اكثر من 10 سنوات يعني حنا انتم تعرفوا بان خمس سنوات هو كان ان بلوكاج ديال هاد ديال هاد القانون كانت عده مبادرات في وزارات اخرين ديال هذا القانون اذا النقاش ديال القانون تحمي النساء كان نقاش قديم جديد أه، صدر هذا القانون أه، بما بما له ما عليه وهو ما كيسموش الانتظارات للنساء ولا الجمعيات النسائيه الا اننا تنقولوا هذا القانون بما له بما له ما عليه والنقاش اللي كاين فيه اليوم والنقاش اللي انا من وجهه نظري لانه خصو يكون حقيقي هو ان المعركة مستمرة في من أجل تحسين هذا القانون ولكن المعركة الكبيرة والتحدي الآن هو في تطبيق هذه المقتضيات الجديدة اللي جا بها ولا سيما فيما يخص التحرش تطبيقات سليما الرسالة اللي تنوجهها للحكومة هي أن طموحنا تحسين هذا القانون الطموح الثاني هو مواكبة هذا القانون لأن قانون بدون مواكبة ما يمكنش يعطي نتيجة ان يكون واحد التحسيس بهذا القانون ان يكون تحسيس للشباب لان ماشي مجرد نقولوا للشباب راه حنا غادي نعاقبكم وراه كاين السجن بصح هو العقوبات والقانون يربي ولكن لابد من مواكبه بتحسيسات لان السلطات القضائيه والسلطات المختصه وما فهم الشرطه انهم يتفاعلوا ويتعاملوا مع هذا القانون معامله سليمه ممكن كل واحد من وجهه نظره كاين اللي تتعتبر ما نشوفكش زين تحرش لان الفضاء العام مديور ماشي باش باش يتغزل فيه هذا الاداء الفضاء العام هو فضاء اللي باش لان الانسان يتحرك فيه بطريقه آه، بحريه يمكن العنصر الذكوري تيبان لي بان هذيك القضيه اللي تيقول هي هي ماشي ماشي تحرش ماشي سبه ماشي ولكن راه النساء غالبيتهم راه ما تياخذوش هذيك ما نشوفكش الزين بطريقه ايجابيه لان انا تنعرف عدة من الشابات تقول لك عطيني التقار ما يقول لي لا زوينه ولا خايبه خليني غير نمشي في الشارع كيف ما بغيت بحريه ما لبست ولا ما لبست ولا كنت لابسه ولا كنت حاطه ولا كنت خايبه ولا كنت زوينه بحال لان علاش الذكور ما تيبقاش فيهم الحاله كان ذكر زوين ما تيقولش لك على انا افتقدت ان انت واحد تيقول لي انت زوين ولا نجربوا ان آه، يكون غادي في الزنقه ويبداو يقولوا لي البنات ما نشوفوكش الزين اشنا هو رد الفعل اللي غادي يكون عنده اذا هذا هو المنطق اللي خصنا نشوفوا به اما هذاك التعليقات بعض التعليقات وبعض الفضاءات ديال بعض الاشخاص اللي من وجهه نظرهم مع احترامي لوجهه نظرهم انهم تيشوفوا يمكن هذاك التغسل في النساء كاين حنا ما تنقولوش لا ما يكونش العنصر الذكوري ولا العنصر النسائي وما يكونش التغسل ولكن كاين كاين طرق حضاريه ماشي هي الشارع تكون دايزه غاده حاضره راسها لهاش عندها من مشاكل وتغسل فيها طرق حضاريه كاين وسائل حضاريه اللي يمكن يتغزلوا فيها البنت او الولد في بعضياتهم ولكن الفضاء العام يجب ان يحترم يجب ان يعتبر هو فضاء لجميع الاشخاص آه، آه، المعاق آه، الفضاء خصو يكون ديالو فيه الوسائل اللي تديرو نساء رجال اطفال هذاك فضاء لجميع الاشخاص لازم كل واحد يحترم الاخر هذا هذه حريه شخصيه هذا يغض النظر حريه شخصيه ديال النساء انهم يلبسوا اللي بغاو حريه علاش آه، حنا علاش تنقولوا الفضاء هو الفضاء لجميع النساء لجميع النساء ولجميع الرجال ويلبس الراجل يلبس الشورت ما علاش الدول الاوروبيه تجاوزت علاش لا يثير الرجال لا آه، يثارون في, في الدول الاخرى بلباس النساء اللي بعض المرات يبان لك النساء ما كانش حتى في المغرب ما كانش ذاك اللباس علاش لانها ثقافه لانها تربيه هذه الثقافه والحموله ديال الفكر الذكوري المغربي ديال ان لا البنت ما عندهاش الحق ديال انني انا عندي الحق في الفضاء العام انني في في الفضاء الخاص نحكم في امي واختي وفي الفضاء العام نحكم في بنت جارنا وفي هذا وفي الزنقه نشوف البنت اللي نلقى اي سبب ديال لابسه شورت ولا لابسه mini-jupe ولا لابسه آه، كسوا هذا باش ما شغل حتى واحد في حتى شي واحد كلها حتى يمشي في الفضاء كيف ما بغى كاين كاين قانون كاين دوله كاين آه، آه، مؤسسات هي اللي تتنظم المجتمع تنخليو نخليو المؤسسات تقوم بدورها الشعب ماشي هذا هو دوره الشارع اللي في الشارع ماشي هذا هو دوره